Hallo julle en baie welkom by Samesyn in Quarantain. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor gebede wat tref. En ek wil vir jou die vraag vra vandag dat uh hoe lyk die woorde wat jy gebruik in jou gebedstyd? En is dit dieselfde tipe woorde wat ons gebruik omdat ons in 'n sekere patroon begin kom in ons gebedslewe? Of is dit iets waar ons regtig dinamies vir die Here vra, wat is dit wat hy wil hê in ons lewe? As ek na die Bybel kyk, dan sien ek 'n klomp gebede wat uh wat vir my eintlik uh eh, baie keer so 'n bietjie laat voel asof hierdie ouens het het het geweet wat om te sê en ek weet nie altyd wat om te sê nie. Ek kyk na 'n voorbeeld so Salomo en jy weet van Salomo daar in 2 Kronieke 1 vers 10 waar hy bid en dan sê hy vir die Here gee my nou wysheid en kennis dat ek hierdie volk reg kan lei want wie kan hom uit homself hierdie groot volk van u regeer. Dis natuurlik na die Here vir hom gevra het wat wil jy hê van my? en daar vra hy vir wysheid en kennis om sy volk te lei. 'n Selflose gebed wat gaan oor God se wil. Dan kyk ek na Jabes se gebed in 1 Kronieke 1, 1 eh, Kronieke 4 vers 10 waar hy bid: "Here, stort U seën oor my uit en vergroot U grondgebied." Hy bid en vra vir die Here om sy koninkryk te vergroot in sy eie lewe. Is dit hoe jy bid? Is dit hoe ek bid? Is ons bereid om vir die Here te sê kom vorm my, kom verander my, kom werk in my sodat u wil kan geskied. Want dit bring my by die laaste voorbeeld in Matteus 6 vers 9 tot 13 die Onse Vader gebed waar Jesus vir hulle leer bid en sê laat u wil geskied in die hemel so ook op die aarde. Mag jou gebede iets reflekteer van God se wil vir ons lewens in hierdie wêreld vir ons kerk, vir ons gemeenskappe, ons huise. Mag dit iets weerspieël van God se wil wat in jou lewe mag kom.